अभी मजा आएगा ना भिड़ो Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. रुको जरा Chasing सबर करो us, and love is all we'll ever trust. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun बेली से नागिन निकाली मुन्ना पे डोला अलग ला